gyenkizo gyasisinkana yakomawo ku lwokutaano oluwedde nga bbiri omwezi guno era mu lubiri gyali sabbiiti eddirira eno gye tutandise ennaku z'omwezi 13 omwezi guno saabusajja kabaka ronald muwenda mutebi wokubiri lwaweze emyaka 6 twebaza katonda amukuumye ebbanga lino lyonna era tumusaba ayongere okumukuuma ng'alamula obuganda kitaffe vika genero weebale nnyo obubaka n'okumusuubiza essaala mu kereziya wonna bwe tuba tujaguza amazaalibwa ga kabaka tusoosowaza omulamwa ku nsonga z'obulamu omwaka oguwedde omwaka guno n'omwaka ogujja tuli ku nsonga ya mukenenya kinajjukirwa nti saabasajja kabaka yakkiriza obuvunaanyizibwa obwamuweebwa aba unaids bwe bwokuba emmunyeenye mu kulwanyisa mukenenya mu uganda ne mu nsi eza buvanjuba bwa afrika n'amakkati ga afrika tusobole okutuuka mu mwaka ogw2 nga mukenenya tufuma mufume ku lwa gavumenti yawakati minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebyawaggulu ow'ekitiibwa dr john kirisestom muyingo yeebazizza katonda olw'empologoma okutuuka ku mazaalibwa gano naffe twegatta n'obuganda okwebaza omukama katonda eyatuwa saabasajja kabaka twebaza katonda eyamutuwa era saabasajja kabaka tusava omukama amutuwangaalize kubanga atukoze bulungi basebo ne banyabo bantu ba katonda olwaleero omukama azuukidde amazuukira g'omulundi guno obutafaanako ng'amazuukira amalala ge tubadde tuyitamu gano maawufu amazuukira g'omulundi guno gatuuse mu kiseera eggwanga we liri mu kupimibwa ebintu bingi ebigenda mu maaso nga bwe mubiwulira era nga bwe mubiraba abantu baffe bangi batufuddeko ate bakyafa obulwadde nga covid-19 buwa butulumbye enkuba bwetonnya owulira omuyaga mayumba gagudde mmere eyonoonese omusala be gwaka gwe gwe twasomako gwe bayita pereketya ng'oyinza okugamba nti oba katonda ffe atwerabidde omukulembeze w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya national unity platform robert kyagulanyi sentamu yeeyanziza kyukyu n'obwakabaka obwa olwokutuuka neyebaza katonda olw'okutuuka ku mazakira ga yesu kristu era n'ayagaliza amasomo gy amazaalibwa amalungi era ag'essanyu mu lutikko e Namirembe mu Kampala mu kusaba okwetabiddwamu ne Nnaabagereka Suvia Najinda, Meeya wa Lubago w'ekitiibwa Joyce Juliet Nabosa Ssebugwawo n'abalala. Omukubiriza olukiiko lwa Buganda w'ekitiibwa Patrick Lwaka Mugumbule ku lwakatikkiro wa kuno wa Buganda agambye nti omulamwa ogw'ebikujjuko ebyamazaalibwa ga Beene ag'omwaka guno kwe kulaba ng'abantu bongera okwekebeza Mukenenya naddala ng'abaami be basaali mu kaweefube ono. omulamwa gw'amazaalibwa gugamba nti abavubuka babere basaale okulwanyisa mukemenya essira liri ku kulwanyisa mukemenya mu bantu bonna nga ssaabasajja n'abalenzi be be bakulembeddemu tugende twekebeze osangibwa n'akawuka weyune okujjanjabibwa ate gwa kalina weekuume tukimanyi nti obulwadde buno businga kwegirisiza mu bavubuka wano mu buganda olw'abantu okubeera abangi n'okubeera wakati mu ntabiro y'ebikolebwa mu ggwanga lyaffe uganda n'olwekyo tulina okwenyigiramu buli omu mu busobozi bwe okulwanyisa mukenenya n'endwadde endala akulembeddemu ah, okusinza kuno omulabirizi w'ennamirembe kitaffe mu katonda wilberforce kityoluwalira falansi de bannayuganda bakomye okwejjamu bakomye okutya okufa kubanga okuzuukira kwa yesu okwagendereramu kuyamba nsi eno asaasidde ekereziya w'omukama olw'okuviibwako dr suprian kizito lwanga wabula n'asaba bannansi obutasaasaanya amawulire gasasamaza mu kiseera nga kino wabula balwanyise emize n'emirala ebisomooza eggwanga lino mu kiseera ekizibu kye ririmu abantu betunuliramu enjiri twabafuunaki kubanga osanga mukuŋŋaana naye era ng'omanyi munaffe ali mu kkanisa najja abeekyusizza ne mugatiyolo bwe tubadde tukuŋŋaana naye kubanga mubiwulidde mu bitundu ebyenjawulo ebyobulabirizo bwekkanisa yonnawo ne muga nti banna akati ono yafuuka ki kubanga katonda yatutuma kumufuula muyigirizwa twamufuula muyigirizwa twamufuula ki ngaomulala byatulubira sente zokka zokka zokka nabonolewaba ngaatuludde bwalinanga lya a ah, ono tewasabamuwa ate mu ekeresiya lutika eyaba orthodox enamuŋŋoona ssaabasumba wa orthodox metropolitan yuna lwanga akangudde ku ddoboozi n'akukumbula bannabyabufuzi abeegulumiza n'okwefuula ab'ekitalo agambye nti bye basinze okubeera ekizibu ky'eggwanga lino ssaabasumba yuna lwanga agambye nti uganda singa tegwamu bakulembeze abalowooza nti eggwanga lino lyabwe era nti be basalawo ku buli kintu uganda eri mu katyabagako ennyini enkulu ng'eyo y'abantu abalinga ababiraba era bwobeefuula socio economic baba bagadde okwongerako ku ekyo political wing era ne beefuula bananyinifwe abalala nga be balina okutusalirawo era nga bagambabo nti be bamanyi common good bo be bamanyi wa gye tulaga kubanga ffe tuli bazibu b'amaaso beeyagala olweyagala nga bayimiridde ku ffe baliira ku ffe byonna bye balina babijja mu ffe naye beeyagalireyo waggulu eyo mu nsako yaabwe saabasumba yona lwanga yeebazizza katonda olw'okutuusa amagulu nnyondo ku mazaalibwa ge ag'omwaka guno wabula n'agamba nti gatuukidde mu kiseera kizibu eky'okusoomoozebwa olw'okufa kwa saabasumba dr cyprian kizito lwanga metropolitan yona lwanga erajjukizza bannabyabufuzi nti balina n'okufa ku bulamu bw'abantu abalala so si ku bwabwe bokka waliwo enkulungo ey'abantu abasinga obungi nga balwanirira bulamu bwabwe bo ku bwabwe alowooza bulamu bwe ye ku bubwe alimba n'abalala ku lwa bulamu bwe ye ku bubwe anyoomoola n'abalala ku lwa bulamu bwe ye ku bubwe eyo enkulungo etwaliramu abantu bangi abalowooza nti byonna byonna byabwe ate si ebintu obuntu byokka ku bwabyo naye naffe ffennyini abantu ffe batutwala nituli tuli bugagga bwabwe bo which is great mistake ako bwe kataakyuke mwako fe tujja genda mu maaso nga tubuulira tyaa si bwe buli bwe buti that is not the common good mu kusinza kuno obwakabaka bwa buganda bukiikiriddwa ssaabawolereza era minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu bwakabaka oweekitiibwa christopher bwanika ng'ono alabudde abantu ba buganda ku kibba ttaka ekikudde ejjembe ensangi zino ettaka kikulu nnyo gye tuli ffenna kuba ate okusingira ddala ffe ng'abaganda bwe twogera ku butaka gye batuziika bwe tuba tuwumudde emirimu gy'ensi eno kwe tulimira kwe tukolera byonna ebituwa ekigulira amagala eddiba n'okwebeezaawo n'emirimu gyonna ssaabasajja gyatukubirizaamu eh, tugikolera ku ttako okwo ne ssaabasajja kabaka kyekimufuula ssaabataka ng'omukulu w'abataka bonna we ritali bwelitugendako mu buganda ne mu uganda yonna awalala ne mu nsi yonna awalala bwe tutaba na ttaka tusigala tuli momboze bakireerese era nga olutalo lw'ettaka tulina okululwana Ah, ate ekkanisa y'abalokole eya victory christian center esangibwa mu ndeeba yeetenderezza nnyo emirimu egikolebwa maaso mooji ssaabasajja kabaka omuli n'okulaakulanya abantu be mu byobulamu ebyenjigiriza n'ebirala nga bino tabikolera mu buganda wokka wabula ne uganda yonna okutwalira wamu omu ku basumba abakulembera ekkanisa eno bishopu mukiibi ronald wabadde akulembeddemu okusabira maasomoogi agambye nti abalokole balina ensonga ey'okwebaliza katonda ku lw'amaasomoogi kubanga wa mugaso nnyo eri buganda ne uganda yonna era ne basaba katonda amwongere emyaka kafukunya ayongere okukolera abantu be bibakulaakulanya mu kusaba kuno obubaka bwa katikkiro obwetikiddwa minisita avunaanyizibwa ku bavubuka ebyemizannyo n'okwewumuzaamu oweekitiibwa henry sekabembe kibiru omutandisi w'ekkanisa eno dr joseph serwadde asinzidde mu kusinza kuno n'asaba katonda okwongera okukuuma sekesa katusooke kwebaza emyaka nkaaga mu mukaaga egy'obulamu gyowadde ssaabasajja kabaka wa buganda ate gyokoze ne giba myaka gyakulaakulana nagenda mu maaso titewabadde mu mwaka gutusaze buli kaseera tubadde tulaba okugenda mu maaso n'okukulaakulana otukoze bulungi ssebo kubanga alamudde bulungi obuganda era akoze omulimu gwa ttendo era ffe tukwebaza kubanga obulamu bwe bubadde bwankizo kibadde kyakulabirako eri abantu bangi kuyozayoza maaso moogi ate ddala nga maaso moogi kubanga alaba ebintu abantu ne batalaba ebyo nga bikyali bityo wadde ng'ekire ky'enkuba akikedde kufudde emba mu kibuga masaka tekirobedde bakkiriza okwetaba mu kusaba kwa paska mu lutikko ekitovu omusasi waffe edward tomusange kayinja y'alina ebisingawo babadde akulembeddemu ekitambiro kya missa y'amazuukira mu lutikko ekitovu omwepisikopu w'essaza ly'e masaka bishop serverus jumba agambye nti okuva amawulire g'okufa kwa ssaabasumba dr cyprian kizito lwanga lwe gaafulumye obubaka bwa paska bwakyuse nnyo n'agamba nti kati obubaka bwonna bugamba nti kitalo bishopo jumba asabye abakristo okusabira provinsi eya kampala ng'eno era yeetwala ne masaka dayosisi ng'eno ebadde okulemberwamu omugenzi saabasumba dr siprian kizitolwanga wabula n'abasaba obutaterebuka okwekumaakuma n'agamba nti katonda ajja kubasaasira kathedro administrator wa lutiko yekitovu father anthony kakumba agambye nti wadde babakugira bo ngaabasaasiredooti obutenyigira mu byabufuzi agambye nti father ekibiina kyebyobufuzi kyabeeramu era kyatatya kuyimirira ku kadaala n'akyogerera kyekyo ekyabo abanyigirizibwa omwami wa ssaabasajja ow'essaza ly'ebuddu pookino jude muleke yeyenyamidde olw'emisolo emipya egiza egibinikibwa ku bannayuganda wakati mu mbeera ey'obwavu n'obulwadde obwa covid-19 pookino judi muleke atuusiza obubaka bwa katikkiro eri bannabuddu obw'okujaguza okukulisa wamu n'okusabira ssaabasajja olw'okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka enkaaga mu omukaaga omumyuka wa pulezidenti wa nup era nga ye mubaka w'ekibuga masaka w'ekitiibwa mathayas mpuga nsamba yasabye amasomero agakyasigaza abayizi abaamaliriza ekibiina eky'omusanvu n'essini ey'okuna n'okutuusa kati bakyabasigaza olw'obutasasula ssente ez'olusoma olwali lwa covid-19 nti babeere n'omutima omusaasizi era ogw'obuntu abayizi abo babate baddeyo ewaabwe nti kuba n'ekikolwa kye bakola kyennyini ekyokuwamba abayizi kimenya mateeka tomusange kayinja ku lwa cbs masaka city ate ssentebe w'abepiskoopi mu uganda omusumba w'essaza ly'ekereziya katolika eryekinda mityana revan father antony zwa asinzidde ah, mu kusaba mu ekereziya ya st nowa kiyinda mityana n'afalaasira bannayuganda okubeera emikutu egireeta emirembe mu ggwanga avumiridde ebikolwa ebireese emiranga mu ggwanga lino omuli ekiwamba bantu ettemu n'ebirala n'asaba abakristo okubeera abagumu mu kiseera kino ekyokusoomooza ate ssaabakristu ow'ekereziya ya st nowa kiyinda mityana era minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu owekitiibwa joseph kawuki atendereza nnyo omugenzi dr supitan kizito lwanga olw'emirimu amatendo yakoledde ekereziya w'omukama y'omu ku bannaddiini abadde bafaayo ennyo ku bwakabaka bwe twali mu nteekateeka eza ssaabasajja kabaka okugenda okukuliza amazaalibwage wa ssaabasumba omwaka oguwedde waliwo akabonero ak'enkunala ke nalaba kwa ssaabasumba nga minisita avunaanyizibwa kulambula kwa kabaka kwessanganga walala tine kabaka lwe yagendako e rubaga n'alinnya ekigere mu mulyango oguyingira mu nju ya ssaabasumba yassaawo akabonero nakati weekali kabonero ako nakalaamu akaguwedde 22 tambudde mu bifo byanjawulo kino kyanjawulo nnyo minisita w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga judith nabakooba naye asinzidde mu kusaba kuno n'addamu okusaasira kereziya w'omukama olw'okuviibwako ssaabasumba dr cyprian kizito lwanga omukulembeze w'eggwanga yoweri kaguta tibuhabu lwa museveni alabudde bannayuganda obuteetantala ku ssa wansi byakulwanyisa byabwe mu lutalo lwa covid-19 kubanga obulwadde buno bukyaliwo nnyo mu ggwanga werutuukidde leero nga uganda yakazuulwa amabalwadde ba covid-19 emitwalo ena mu lwenda mu nkaaga mu babiri ng'abantu emitwalo ena mu bina mu ataano mu babiri ku bo bawonye ate nga bisatu mu asatu mu bataano bafudde mu bubaka bwe obw'okkuza amazuukira g'omulokozi mwami museveni agambye nti newankubadde ag'omwaka guno ebikujjuko by'amazuukira era bituukidde mu kiseera ng'eggwanga likyalina okutya okw'ekirwadde embeera eri yadde yaddeko bw'ogeraageranya ne bwe gwali omwaka ogwedde wabula agambye nti newakubadde guli gutyo bannayuganda tebalina kwesuulirayo gwa naggamba mu kulwanyisa olw'omulege uganda yakafuna doozi z'eddagala emitwalo kyenda mu mukaaga mu enkumi nnya ez'ekika kya astrazenaca zeneca nga lino ligema ekirwadde ekya covid-19 naye nga lyakukozesebwa okugema abantu emitwalo ana mu munaana mu enkumi bbiri okumanya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyo akutuusibwako langi ya global paints langi esinga okunyiriza ate nga tekaddiwa eri mbika ebyenjawulo saako sahara mucuzi mix akanzaali akawembaazo obuwoomi obusukkulumu nga balina sahara tangawizi ti amajaani agawa chaiwo eddekende kimenya mateeka memba ku kakiiko k'ebyettaka ka disitulikiti okwekubaana n'omuntu yenna n'afuna ekyapa ku ttaka eritali lirye nga munnamateeka maagirani kazibwe bwannyonnyola singa memba wa kakiiko ak'ebyettaka mu disitulikiti yonna mu ggwanga lino asendasenda oba neyeekobaana n'omuntu yenna okufuna ekyapa ku ttaka lyonna ery'omutuuze oyo memba w'akakiiko ak'ebyettaka aba asobola okugobwa ku kakiiko ako era asobola n'okugulwako omusango singa omusango ogwo gumuka muvi asobola okutanzibwa omutango ogutaka wansi wa mitwalo ataano oba okusibwa ebbanga eritasukka mwaka mulamba oba byombi obwakabaka bwa buganda mu butongole busaasidde ekereziya katolika olw'okuviibwako abadde ssaabasumba w'essazekule ly'e kampala dr supirani kizito lwanga eyavudde mu bulamu bw'enseeno olunaku lw'eggulo katikkiro wa buganda charles peter maiga asinzidde mu misa ya paasika mu lutikka erubaga n'agamba nti omugenzi lwanga abadde ayagala nnyo ekika kye ekyemmamba abadde ayagala nnyo obwakabaka bwe ne uganda era muntu abadde ayagala ennyo enkulaakulana ntuusa okusaasira kwa gavumenti ya ssaabasajja kabaka okw'obwakabaka bwa buganda okwange n'ab'omu maka gange eri ab'oluganda lwa saabasumba cyprian kizito lwanga nsaasira ssentebe w'olukiiko lw'abepisikoopi mu uganda omusumba joseph antony eziwa abasumba bonna viika genero owa kampala abasaseredooti bonna naddala ab'essaza linekkulu ery'e kampala ne bannayuganda bonna olw'okufa kwa saabasumba okw'ekibwatukira tujja kujjukira saabasumba lwanga olw'okwagala eggwanga ly'e buganda n'ensi ye uganda olugendo lwe tuliko olw'okuzza buganda ku ntikko tubadde tulutambula naye bulijjo alwaniridde ensonga za buganda ssemasonga ettaano abadde avaayo ku nsonga ezinyweza nnamulondo alwaniridde enfuga eya federo alwaniridde ettaka alwaniridde enkulaakulana saabasumba alafubanidde nnyo enfuga etambulira mu mateeka n'eddembe ly'obuntu naye tusaba katonda amulamuze kisa ku lwa gavumenti yawakati minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebyawagula ow'ekitiibwa dr john kirisestom muyingo agambye nti omugenzi dr dr kizito lwanga akozesezza bulungi ebitone katonda byeyamuwa okuzimba ensi ye kitalo ekyokuviibwako mukadde waffe ssaabasumba kitalo nnyo okufa kwa mukwano gwaffe dr sprian kizitolwanga ndi wano nga ndeesa obubaka bwakusaasira ate era bwakubagiza uganda yonna obubaka nga buva mu gavumenti ne mubannayuganda nga twagala okusaasira ennyo mwenna bannayuganda naddala kereziya mu uganda olw'okuvibwako mukwano gwaffe empajirwa abadde empajirwaga mu nkulaakulana ya uganda eddibu erireeteddwawo okufa kwa mukwano gwaffe dr suprian kimanyi bulungi nti lijja kuba zibu okujjuzaamu omuntu omulala tusaba omukama katonda amuwumuze amuwa ekiwumula ekitaggwawo omukulembeze w'ekibiina kya national unity platform robert kyagulanyi sentamu agambye nti dr cyprian kizitolwanga abadde afaayo nnyo ku kulwanirira eddembe ly'obuntu njagala okubagiza ekereziya katolika okubagiza uganda yonna n'okubagiza abo naddala ababadde nga banyigirizibwa naye nga bamanyi tiwaliyo eddoboozi erimu ku maloboozi amangi erya saabasumba eribadde nga lisituka buli wabawo okunyigirizibwa teziweera na saawa 24 okwosa eggulo saabasumba yasitudde eddoboozi lye oluvannyuma lw'okutambuza ekkubo ly'omusalaba n'asaba gavumenti ete abo bonna bannayuganda abaawambibwa abatulugunyizibwa abali mu makomera naye nga tebalina musango kyannaku nnyo titezaaweza esaawa 24 ng'afudde omwebembezi wa ssaabasumba fiika jeno wessaze kuli ye kampala musinya charles kasiba nti agambye enteekereziya yonna eri mu kunyola okutagambika jjajjaffe kanalimani lwamala abasaasidde ennyo olw'enjega eno eyaguddewo nga bumanyi tasobola kuba naffe mu bbanga lino naye alinaffe mu ssaala era asabira omugenzi omukama amuwe ekiwumulo ky'emirembe tuli mu kyobeera naye ate tuli mu ssanyu lya paasika eyo eringanga okukoonagana oba econtradiction eri awo gye tulimu naye ngaomukama bw'atyo bwe yageze era nkakasa bw'ayagala bw'atyo tutambule ate tubeere mu budde buno ebyonga biri bityo akuuma entebe ya ssaabasumba w'essaze kule ye kampala era nga ye mumyuka wa ssaabasumba viika jeno omusinya charles kasiba nti ayanjudde enteekateeka eteri yankomeredde esuubirwa okugobererwa mu kukungubagira n'okwerekera omugenzi abadde ssaabasumba dr supiron kizitulwanga musinya charles kasibanti asinzidde mu lutikka erubaga n'ategeeza nti enteekateeka eno yakutandika olunaku lw'enkya ku saa munaana ez'olweggulo n'ekitambiro kya missa mu lutikka erubaga enteekateeka mu bujjuvu zijja kufuluma naye waliwo eziteekerekwekeddwa ezikyayetaaga okukakasa ngaenkya tusuubira okuba ne minisita wano ku ssaawa munaana okusabira kitaffe ssaabasumba ku lwokubiri atusuubira nti omulambo gwe gujja kutwalibwa ekyabakadde ku ssaawa mukaaga wabeereyo ekitambiro kya missa mu kereziya mu parishi ekyabakadde ate ku lwokusatu tusuubira omulambo okuleetebwa wano mu kathedro ku ssaawa nnya wabeerewo ekitambiro kya missa ate ku lwokusatu era tujja kusuubira kyekyo kinaasooka n'ebitambiro ebirala bijja kugoberera ng'entereeza bweneba efulumye ate ku lwokuna nga tusuubira okuziika ng'era emisa tusuubira ejja kutandika ku ssaawa nnya ez'okumakya obukakafu n'obujjuvu bwa puroguramu eyo ejja kufuluma tusuubira nti bakitaffe abepisikoopi mu provinsi eno bajja kuba batukulembera mu misa ezo ate ku lwokuna tusuubira nti ssentebe olukikola ebisikoopi enaku lembere emisa eyokuzi amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako daps distribution company limited abakuleetera eddagala wed solution eritta olumbugu ebisagazi n'ebika by'omuddo ebirala bingi basange ku container village farmers mall mu maaso ga equity bank nga bali wamu ne pikipiki tvs 25 eyajja okugobako obwavu kati nno gyeyune okuva mu uvrage ebanda bannabyamizannyo abatayi bw'ekibiina ekya rio stars sports agency basunsudde bannabyamizannyo mwe erangiddwa omumyuka wa chancellor atwala essaza ekkulu erya kampala the reverend father dr richard mwebe mu kitambiro kya mmisa ey'enjawulo eyimbiddwa mu lutikka erubaga akawungeezi kano era nga lwemumanyi nti kitaffe ssaabasumba ekifo kyabadde azannya kikulu nnyo mu kereziya katolika ekyobwa ssaabasumba ebigenda amaaso byonna biba birina kusooka kukakasibwa kitaafu omutukuvu paapa awo tujja kusaba abamawulire mubiri bakkakkamu ekyokubiri tusaba abo bayisaayisa ebintu ebitali bituufu mitimbagano egyenjawulo banange ebyo tubireke omutima omulungi tubireke tulinde obubaka bwonna nga kitaafu omutukuvu bwabantu anaaba atukkiriza okufulumyaku reverend father dr richard mwebe akungubagidde omugenzi cyprian lwanga agambye nti alwanye olutalo lwe era anajjukirwa nnyo olw'obutyamutyamutya nga ayogera ku binyigiriza abantu obwetalo bw'omuka kugenda kutusumula mu buddu bweki mu buddu obwengwe mu buddu obw'okweyagaliza fekka na fekka okutusumula mu buddu obw'obwavu obutusenseddemu ennyo okutusumulula mu busibe obw'okulembeza ennyo obuyinza ne twerabira n'okuweereza bannaffe nga baanyu bannaffe ababaka ba paalamenti betuwulira nga bali mu kulwanira ntebe ya buyinza obwa sipiika ndina abantu bafa bannayuganda bafa ina abantu bawambibwa ina amalwaliro eddagala byebyo byenni ekitaffe byabadde alwanirira saabasumba tukuba omulanga eri abakulembeze nga balabiraku kristo omuzuukivu balwane nnyo okuwaayo nabo obulamu bwabwe nga babeera abapakasi babannayuganda tafisa abasumba bwati akutalize ebintu ng'ekiwamba bantu ekisenyiga ekikambwe obwava obutusensedde ennyo n'embeera zonna ezitusoomooza obwakabaka bwa buganda bukungubagidde omugenzi abadde ssabasumba besazekkule lya kampala dr sipiangistolwanga afudde olwaleero kamala byonna buganda charles peter mayiga agambye nti okufa kwa dr sipian kitolwanga dibudde nenye eri obuganda ekika kye ekyemmamba ne uganda yonna okutwalira wamu katikkiro agambye nti dr lwanga abadde musajja mukozi ayagala ennyo obwakabaka bwe n'ekika kye ekyemmamba era abadde ayanira nnyo enfuga eya federo n'enkulaakulana okutwalira wamu ssaasumba lwanga abadde musajja wa kabaka nga yenyumiriza nnyo mu kika kyemmamba kiwa nnyo essuubi abakulembeze b'eddiini bwe balaga nti bategeera ensonga z'obuwangwa n'ennono era nkakasa nti ntakagabunga ali mu kiyongobero ne bazzukulu be kubanga abadde abeera nabo nnyo era ensonga zaffe ez'obwakabaka abadde tazeekweka saabasumba lwanga bbanka lyonna lyabadde mu ssaza ekkulu e kampala abadde ayogera ku nsonga y'okugaba n'obuyinza eya federo obwenkanya eyo nsonga ya bwenkanya kubanga okugamba nti abantu balamule ensonga zaabwe ez'omunda ate babeeko n'ezibagatta ng'ab'ensi emu n'okugamba nti abantu ebyo biva mu kitundu kyabwe bagabaneko obwenkanya n'okugamba abantu nti beeramulira ensonga zaabwe ez'obuwangwa n'ennono mu kitundu kyabwe nga bebazeemalira ebyo byona byabwenkanya azibaddeko nnyo era kibadde kizibu okumala emyezi egiwera ebiri esatu nga tazoogeddeeko alina nenteekateeka zino zetubaddeko nga zino eza bukadef abadde alina enteekateeka nnyo nnyo ngaayagala tutambule nabo nga kereziya ne bukadef abawone obwavu era kaakati akaboneroke kaalimu omubala nga gugamba nti weegayirire nga bwokola kale ogwo gwe mwoyo gala nnyo ebyenkulaakulana abadde muntu agendere ennyo ku byafaayo abadde muntu eyenyumiriza ennyo omukuba omuganda kuba omusajja wa kabaka abadde muntu afaayo ennyo kulyenkulakulna era amagezi gabadde nzampa kale tusaaliddwa nnyo naye katonda yawa era katonda yajjawo erinnya lye litenderezebwe katikkiro era yogedde ku mugenzi nti yakola kinene nnyo okuteekateeka ensinkano wakati wa ssaabasajja kabaka n'omutukuvu papa francis mbuyachala kuwa no mkumibili mkumine etano edaba denyu miliza nyo museka baka mtesu oluberibirie eaita abamisa no kuja kuno basomesa abantu bedini nga kino no cheo likabu ya teka weka dizo na alibula museka baka mtese ya soka Mukuma damu la cha hospital maige ila gambi nti omugenzi wa kujukirwa nnyo mu kuchusa na mugongo na mtusa kumtenda gwensi yonna sako ikelezia ye munyonyo naye ndowooza ekyenkukunala eh, eh, akabonero abantu kebanajjukira ennyo okujja kuba kukyusa namugongo kubanga ekkirabajuliza enamugongo kyatandika kukolebwa ndowooza mu kwetegekera okukyala kwa paapa mu nkaaga mu mwenda ekigo ky'abajulizi betogera enamugongo ekabonero abantu kebatera okulaba kebaleeta ku kiyanja wali wansi awatera okubeera misa era ne paapa pawulo omukaaga weyasomera emisa ne papa john paul owokubiri kakati oyo mutuukirivu papa francis naye weyasomera emisa papa francis nga anajja namugongo yakyusibwa nakolebwa nayoyotebwa ali ku mutendere gwa nsi yonna ekyo kijja kujjukirwa lwa namugongo yasukka kyenvamulaba nti ne bapapa basatu bakajja wano lwa, lwa, lwa namugongo kyali kyabuzira kubanga mulimu gwali munene nnyo kiba kyakuyiga nti bwomalirira osobola okukola ebintu ebirala bingi osobola okukola ebintu ebyamaanyi bingi oza saabasumba abadde mumalirivu era tujja kumusaalirwa nnyo ekkanisa ya uganda ekungubagidde abadde ssaabasumba w'essaza ekkulu erya kampala dr cipian kitolwanga afudde leero maamu emwogeddeko ng'omuntu abadde olwanirira omuntu wa bulijjo wawansi era anywerera ku kigambo kye mu mpaka bwe obw'okubagiza ekereziya katulika saabalabizi w'ekkanisa ya uganda kitaffe mu katonda dr samuel stephen kazimba mugalumbowa agambye nti ng'ekkanisa baguddemu ekyeka ng'ekyamaanyi olw'okuviibwako omuntu omwagalo w'abangi era yagaliza enkulaakulana mu nzikiriza zonna saabalabinzi kazimba mugalo agambye nti omugenzi abadde ayagala nnyo okulwanirira omuntu wa bulijjo naddala ku nsonga ezinyigiriza abantu era bwakujjukirwa nnyo olw'obuvumu bwabadde ayolesa mu byonna by'akola tubale tumanyi bulungi eddoboozi lye okulwanirira abanaku abantu abasobeddwa ate era n'okulaba nga wabaawo obumu n'okutambulira wamu ebintu ebyo tunaamusaalirwa naye tumanyi nti nno asembedde kumpi okubeera ne mukama waffe yesu kristo alwanye okulwana okulungi okukkiriza kukuumye olugendo alutuusizza era nga pawulo yagamba asigazza engule ey'obulamu olugendo luno olw'ekkubo lw'omusalaba lwe yatambudde olunaku lwa jjo libeere olugendo olunaamutuusa mu kuzuukira eggulo twasibye ffenna kuba ery'omusalaba terina omu yategedde nti ekiseera ekyo mukama abadde ateekateeka okumuyita tusaba katonda abawanirire mwenna awanirire bannauganda kulwekanisa ya church of uganda nsaba okkirize okusaasira kwaffe ffenna tusaasidde nnyo abakristu bonna tusaasidde nnyo obuganda tusaasidde nnyo abakulembeze mu ggwanga lyaffe waggulu tusaasidde nnyo bannakyaggwe bannange kubanga ye era nange ffenna tuzaalibwa kyaggwe omulabirizi w'ennamirembe ekitaffe mu katonda wilberforce kyoluwalira asaasidde abakristo olw'okufiibwako omusajja abadde empagiruwaga